Travailler très très dur. Un microscope aujourd'hui, c'est lourd, c'est encombrant, c'est cher et euh, c'est salissant. Dans le cadre d'un médecin, si par exemple il va en Afrique euh, dans une mission humanitaire, euh, diagnostiquer le paludisme, ce genre de maladies qui sont dans le sang, et on a besoin d'un microscope pour ça. Le problème, c'est que euh, on voit mal euh, un, médecin comme ça s'embarquer avec un truc de 10 kg avec mes kits à peine. Et eh ben j'ai développé cette version-là, qui, qui, en fait est équipée d'un module électronique. Donc là, on allume, il y a la LED. là, ça va s'emboîter comme ça. Euh, et ici, il y a la coque pour smartphone qui fait que c'est compatible avec n'importe quel smartphone. Il suffit juste, de changer la coque. On va poser son téléphone comme ça. Et là, on pourra observer. Voilà. Incroyable. 哎呀，等一下！